الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الجديدة في عاشر مارس 2012 أما بعد مولاي صاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب العامة بعد أحر عبارات الإخلاص والولاء لفخامتكم أسمح لنفسي في هذا اليوم السعيد وبصفتك ضابط صف سابق بصفوف القوات المساعدة بأن أناشدكم مولاي صاحب الجلالة من هذا المنبر الإعلامي بعدما سدت في وجهي كل الطرق والسبل القانونية الكفيلة باسترجاع حقوق المهضومة أخبركم مولاي صاحب الفخامة بأنني قد تقدمت بالعشرات من الشكايات إلى جميع الجهات المعنية لكن دون جدوى طرقت باب كل الإدارات والمؤسسات المغربية المعنية بذلك وجهت رسائل إلى كل من السادة رئيس البرلمان الوزير الأول وزير العدل مدير أمن القصور قسم الشكايات بالمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية تحت رئاسة الأميرة الجليلة لالا مريم وكذا المنظمات والمجالس والجمعيات الحقوقية إلا أننا لم نتلقى أي جواب وذلك منذ تاريخ 7-12-2007 إلى حدود الساعة وناشدكم مولاي صاحب الجلالة بإعطاء أوامركم السامية وذلك من أجل إعادة النظر في الملف الجنائي عدد 34 على 2009 على 4 والمدرج بغرفة التحقيق الأولى بمحكمة الاستئناف بالرباط تحت قرار عدد 432 بتاريخ 18 5 2009 وذلك بشأن اختلاس تبديد أموال عمومية وتزوير محررات بنكية واستعمالها وأحيطكم علما مولاي صاحب الفخامة بأنني مغربي من مواليد 10 سعود 1982 بمدينة الجديدة أعزب ضابط صف سابق بصفوف القوات المساعدة تحت تأجير رقم 1379 816 حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم MC 125 189 حاصل على شهادة تقني متخصص في المحاسبة والتسيير سنة 2003 وقد فوجئت بتاريخ 7-12-2007 بعدما قضيت 35 يوما فقط من العمل داخل الصندوق المستقل للزمان والوفاة التابع لتعاضدية القوات المساعدة بتهمة ملفقة تتعلق باختلاس المال العام والتزوير حيث قام بهذا الفعل الشنيع مسؤولون بصفوف القوات المساعدة معروفون لدى عامة أفرادها ولكونه حديث العهد بالمصلحة قاموا بهذا العمل الهجين والمتطرف في حقه والذي تنبذه جميع الديانات والملل على وجه البسيطة حيث نكلوا بي أشد التنكيل ومنذ ذلك الحين وأنا أتخبط داخل مؤسسات وإدارات يقودها أشخاص يستغلون مناصبهم ونفوذهم للمتاجرة فقط وأضيف إلى فخامتكم بأنه قد وقعت خروقات تجاوزات وكذا قلب للحقائق سواء قبل أو أثناء المحاكمة وبعدما أصدرت المحكمة حكمها الاستئنافي بتاريخ 18 5 2009 بخفض العقوبة الحبسية من ثلاث إلى سنتين مع إرجاع المبالغ المالية والتي تقدر ب 161 ألفا و98 درهما طعنت في القرار بواسطة النقد حيث شرحنا للمجلس الموقر ظروف وملابسات القضية لأفاجأ في آخر المطاف برفض الطلب وذلك بسبب أن مؤازري لم يقدم مذكرة وسائل الطعن داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 524 من القانون الجنائي وهو ما يفيد التواطؤ الفعلي لمؤازر الثالث بعدما انحاز مؤازر الأول والثاني للطرف الثاني وأضيف مولاي صاحب الجلالة بأن أفراد العائلة فقدوا كل ما لديهم من إمكانات مادية ومعنوية وكذا الثقة في المستقبل وذلك نتيجة هذا الظلم والحيف الذي لحق بي بسبب كثرة الضغوط التي مورست في حقي أثناء المحاكمة بحيث أنه لمؤازر الأول ولا الثاني سرعان من حازوا إلى الطرف الثاني مما استوجب علي وضع مؤازر ثالث ليتبين في آخر المطاف بأنه متورط كذلك في القضية حيث طمأن أفراد العائلة ونصب عليهم بطريقة احترافية ولم يقم حتى بتقديم مذكرة وسائل الطعن داخل الأجل القانوني لذا فإنني ألتمس من السد العالية بالله إصدار تعليماتكم السامية وذلك من أجل فتح تحقيق في القضية والضرب بعصا من حديد على أيدي كل من تورط في القضية أدامكم الله لما فيه خير للبلاد والعباد وحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم وأطال الله في عمركم وأقر عينكم بولي عهدكم وجميع أفراد الأسرة العلوية الشريفة وتقبلوا مولاي صاحب الجلالة فائق عبارات الشكر والاحترام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته